ropa ni seguro No me acordaré ni del pasado ni del futuro Como estoy haciendo ahora tan falso y tan puro Todo el mundo podrá verme desnudo No tendré complejos ni ropa ni seguro No me acordaré ni del pasado ni del futuro Como estoy haciendo ahora tan falso y tan puro de por a nadie que son estos nervios Viviendo la vida como si iba en serio Saludando al falso que se ponga en medio Forzando la risa como si se hielo Ya no quiero más, ya, ya Ya no quiero más, ya está Ya no quiero más, ya, ya, ya, ya Viviré de lo que creo, no de lo que acaparo No dará miedo el paro, ni el bueno ni el malo Sin miedo a ser gordo ni calvo Tener que sentirme ni guapo ni a salvo Te diré a mis hermanos te amo Sin miedo a cambiar con los años Sin miedo a salir ni a mezclarme en rebaños Te amo mi hermano tan claro. Todo el mundo podrá verme desnudo, no tendré complejos ni ropa ni seguro, no me acordaré ni del pasado ni del futuro, como estoy haciendo ahora tan falso y tan puro. Saludaré la sonrisa, será real Si me preguntan qué tal, diré la verdad No me comerá el papel de vengarte, es más me la comerá no dudaré en quien confiar, tendré esa mente que no se deja enfriar Que tanto sabe que sabe hasta de olvidar No miraré ni diré pa' dónde mirar El barrio tendrá estudios, teatros y cines Todos serán nuestros hermanos y afines Compartiendo pandemias y cines Sin líder, sin manda que manda mi DJ Y ponle salud pa' que sepan que vine una de punk y dos besos pa' irme Tomo un follow del líder, nunca lo olvides por ni seguro No me acordaré ni del pasado ni del futuro Como estoy haciendo ahora tan falso y tan puro Te amo, Beck, es increíble como suena en tu nervios Viviendo la vida como si iba en serio Saludando al falso que se ponga en medio Forzando la risa como si se hielo Yo no quiero más, ya, ya, ya no quiero más